Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Mimi naitwa Kate, tuko maeneo ya Kawe, mtaa wa Ngonyani. Maeneo haya bwana, wanakwambia maji huwa hayakauki. Sasa tunataka tupige story kuhusiana na mazingira haya ambayo tunayaona, lakini kuna vitu gani ambavyo vinapatikana mtaa huu ambavyo pengine hatuvipati mtaa mwingine wowote. Mimi naitwa Kate. Mambo poa? Mzima? Mzima. Unakufahamu kama nani? Ah, mimi naitwa Mama Ivani. Mama Ivani. Tukikuangalia kama una mtoto hivi, kumbe una mtoto. Mbaivani, hongera sana. Ah, ah, asante sana. Hem, tuambie kero kubwa zaidi ya mtaa mtaani hapa ni nini? Yaani mtaa huu kwanza haijulikani mvua, haijulikani jua. Sawa, ikinyesha mvua tunajua hapa maji yanapita. Okay. Lakini jua pia likiwaka ndo kama alienye hii na mtu unaweza ukanitoa mwanga bwana, ngoja nichukue fagio mimi nipitishe hapa nifagie. Unapotaka kumaliza kufagia, watu utasikia mwa maji we. Yani hakuna ustaarabu mtaa huu, na sasa hivi kuna kipindupindu, kwa hata mtu kiongea unaonekana kama mtu una mdomo Kwao tumechoka kero hizi, tunataka zipigwe marufuku kumwagamwaga maji ovyo hivi. Mtoto mdogo hivi anakipita hapa malazi nje nje kabisa. Sasa umesema likinyesha mvua ni maji jua likiwaka ni maji. Inapotokea jua limewaka, sasa kama kipindi ambacho kunakuwa hakuna mvua, maji unadhani yanatoka wapi? Watu. Watu. Yaani swala kubwa hapa ni watu. Hakuna bomba ambalo limepasuka labda? Hakuna bomba lilopasuka wala chemchem, kwa sababu kuna sehemu labda kuna sehemu labda bomba limepasuka, maji yanatoka, Kuna Yani maji unaona anapita hapo yote anamwaga na watu. Nimeona kama pale kuna kifusi Eh. Alafu pia kama kumepasuka tena, aliyeweka kifusi alikuwa na lengo gani au mm, yaani ilikuwaje? kifusi kile nia yake ilikuwa aweke kifusi azibe, na maana maji yanayotoka huku ya mtaa huu ndio aishie pale. aishie hapa Ina maana hadi hadi mawe michanga imewekwa hapa, maana maji maji yakitoka huku yaishie pale. Ina maana kwenye maji, umeona maji yanapotoka huku inatakiwa yaishie hapa. Okay. Umeelewa eh? Unaona kule anti, kule ni maji ya chooni. Unaona kule maji ya chooni chemba, ina maana eh. kule ndani watu wanafua maji, hatujui yanatoka wapi. Kila siku tunapita kwenye hii njia tunaona maji hayakauki. Sisi huko tunajizuia, huko ndani hatumwagi maji Mama mwenye nyumba goma msimwage maji hapo, tutatozwa faini, hatumwagi maji, lakini tunajitahidi kuusafisha huu mtaa kufagia huu mtaa, lakini tunaona tu maji hayakauki. Maji humo ndani, wapangaji wa humo ndani, maji yanamwaga hapo, mtu akifungwa hapo nje, maji yanamwaga hapo. Sasa na sisi tushachoka kwetu, tunaona kero, alafu hapa kuna maduka ya watu, ni biashara pale pale. Mtu anapotoka yaani huku akiangalia hivi hawezi, anapita moja kwa moja humu anaondoka. Kwa yule mwenye duka mwenyewe hali ile haitaki vile hataki. Mlishawahi kufika en, labda kwen, kwa wajumbe na watu ambao wanakuwa wanamwaga haya maji? Je, tunawafahamu? Tumeshawahi kuwaripoti? Ah, ah, hapa hatujawahi kuripoti ila tunaelekezana bwana, usimwage maji hapo, sio vizuri, kwa sababu huu mtaa, hii ndo barabara kubwa, watu wote tunapita hapa, hii ni njia kubwa anti ila watu wa huu mtaa sio wastaarabu, kwa sababu kama hapo mama mwenye nyumba amegoma, usimwage maji hapa, inatakiwa ufanye anavyotaka yeye, lakini mtu anapinga kile kitu. Hao hawana watoto labda ambao wanapita eneo hili, wamezaa na wana watoto wanapita kila siku hapa hapa, ndio sehemu yao kubwa ya kucheza hapa. Vipi sasa kufikia ile hatua ya kusema labda twende kwa mjumbe tukaripoti, kwa sababu mmeshazungumza sana, watu hawasi. Hii anti tumefagia hapa, tunamtaka aliyowatake mwaga maji hapa, ndo tunaenda naye mpaka kwa mjumbe. Haiwezekani sisi tufanye kazi ya kufagia kule, huyu atoke huko na beseni lake amwage pale atake mwaga hapa maji leo, ndo tunaenda naye mpaka kwa mjumbe, ndo itakuwafundisha kwa umtatu shawachoka Mmeshazungumza na mwenye hiyo chemba ambayo inavuja maji, mesema kuna maji ambayo yanatoka chooni yanakuja mpaka huko. Utamfuata yeye kumuuliza, atakwambia mimi sijui, siwagi maji, sijui vinavujisha maji ya chooni kabisa miminika mpaka kule yeah. Lakini pia mtu anakuja anaongeza maji mengine kwenye huu mtaa, kipindupindu kimekuja na wazazi kama hivyo, naona wanalalamika, wanaziba. Aliweka pale kifusi ni, ni, ni mtu wa nyumba gani labda? Nyumba za hapa hapa karibu, huwezi kuonyesha kidole nyumba ya mtu, ila nyumba basi. Tusogee hapa mbele kidogo, tujaribu kuzungumza na dada. Habari dada? Habari nzuri. Mzima? Mzima, sio nyinyi? Salama. Upande huu wanalalamika haya maji, kuwe na mvua, kuwe na jua, maji yapo na maji yanatoka huku yanaenda hivi, na maana hayajaanzia kule kwenda hivi. Hem, tuambie sasa, na wao wanasema kwamba wewe ndo mtu ambaye umeweka kifusi hapa ili maji yasifike, kwa sababu pia ni machafu na tunaona una mtoto tuambie ni kweli? Hapana, sio kama kuweka kifusi lengo langu mimi, hapana. Alikuja mjumbe msaidizi, kwa sababu mjumbe mwenyewe amefariki, ila msaidizi ndo alokuja amesema kwamba tuweke kifusi eneo hili hili, wanaomwaga maji huko, mtu anaomwaga maji yatabakia huko huko kama ni mazuri. Ehe, sasa kama hao wataona mazuri basi wataacha, na mtu mwingine atakayemuuma kwamba hajamwaga ya maji, naye pia yake kifusi yabaki kwa yule mlengwa. Unaona eh? Kama haya maji yanakukera, kwa nini uweke tu kifusi? Kwa nini sasa msishauriane na mjumbe namna ya kuzungumza na hizi na nyumba ambazo ziko hapa karibu ambazo zina, zinarudisha maji anakuja hivi anamwaga maji anakuja hivi? Kwa nini msizungumze mkabalansi haya mambo ili kuzuiliwe maji yasimwagike? Kwa nini mjumbe akwambie uweke kifusi maji yabaki huko? E, sasa mimi kama mimi siwezi kuweka kifusi hapa peke yangu. Okay. Nikabidi nimwambie sababu mimi hapa kapanga mamangu, sio mimi. Nikabidi nimwambie mtu aliopanga ni mbaba, mpangaji mwingine wapo. Okay. Kamba mjumbe kasema hapa kuweka kifusi maji yasifike kutokana amezidi huku na wanakagua sasa hivi. Watu wanashtakiwa. Talipa fine. Kwa kila nyumba alipita msaidizi. Kwa yule baba ndo aliokuja akaka kifusi hapo na mawe mawe hayo akaweka kutoka amri kwa mjumbe. Ehe. Kwa jinsi alivyoziba ni kweli mdau maji alikauka pakawa pakavu kabisa. Ndio ilipokuwa. na mimi mwenyewe nikaambia wewe kama mjumbe, kwani usipite kila nyumba ukawatangazia ili wakapata kuelewa wasimwage maji, kwa sababu maji haya kuwe mvua kuwe jua hapa eleweki yapo. Yaani mara chache sana nakuta majani nafuta kama wanavyoona. Yangekuwa maji masafi top lisingekuwa ile jeusi. Kabisa. Huyu mtoto unaomuona anaenda pale ananawa kabisa hii mikono. Kwa sababu namzuia namzuia. Saa nyingine emergency labda nimeingia ndani mara moja kashachopoka kaenda kanawa ya maji. Je, ni mazuri? Hapana. Mm, basi ndio hivyo tofauti na haya maji ambayo yanakuwa yanamwagika hapa, kuna kero gani ambayo yuko hapa mtaani kwetu, labda ni kubwa zaidi na wakera tofauti na maji? <laughs> mimi sina kero nyingine yoyote, na hata maji siwezi kusema na kero kwa sababu mimi hapa sio kwangu, sio mji wangu, tumepanga. Huwezi kushindana na wenye mji, mpangaji na mwenye mji tofauti. Ehe, mimi kama ananikela kama vile nafagia, unavuna pale nimefagia pakavu, nimepelekea hivi akauke, nikaekea kama kistari ya nyoshe tu apita moja kwa moja, sio kama nimeweka kifusi au nimefanya nini. Ah ah, kifusi aloweka mbaba mwingine. Shukrani sana. Asante. Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo tumezungumza, tumeona jinsi ambavyo mazingira yapo ni hatari sana kwa wananchi ambao wanakuwa wanaishi eneo hilo afya pia inakuwa si sawa, na tumeona maji yalivyo na rangi rangi nyeusi kweli kweli, yanatisha. Lakini sasa tuna watoto ambao wanakuwa wanacheza maeneo hayo, tuna watu ambao ni njia kubwa ambayo inapitisha watu wengi sana, na sasa hivi tunaenda kwa mjumbe, lengo ni kubalance hili swala, Watanzania pia wanaoishi maeneo hayo waweze kupata kile ambacho kinastahili kuwa. Tunaelekea kwa mjumbe. kwamba steni fike mbali, mbali zaidi kwa mama mjasilia mali pata huduma bora hadi majumbani. Tuna vijana hodari, hodari. viongozi mahili, mahili. Mambo vipi? Si nilikwambia kwamba ili kubalansi hili swala ni lazima tupate mazungumzo na mjumbe, na tayari tumemtoa mjumbe kwake mpaka eneo hili ambalo limeenea maji la lakini e, jirani na hawa watu ambao walizungumza kuhusiana na haya maji alimmesha ni mjumbe kama mmoja kati ya watu ambao walimshauri aweke kifusi. Tuko na mjumbe hapa. Habari mjumbe? Salamu. Shikamoo. Marahaba. Tunakufahamu kama nani? Majina yangu naitwa Mariamu Hamisi Mnyamisi, mjumbe wa mtaa wa Mzimuni. Mm. Eh, hem, mjumbe, huyu dada amelalamika, amezungumza kwamba baada ya wale wa kule kulalamika kwamba maji yanashuka huku na kuna mtu ambaye amemwaga kifusi hapa, lakini sisi tumekuta tayari kimeshatengenezwa njia, kifusi kimegawanywa katikati, maji yanaendelea kupita. Lengo ilikuwa ni kuzuia maji yasiende huku. Ushauri huu umempa wewe, ukishaweka kifusi na maana maji kule yanatuama. Sasa sijajua ni kwa nini ulimshauri yeye aweke kifusi hapa. Yaani nilimwambia kutokana na kero ambazo wao anazozipata, kwao nikamwambia kwamba adhibiti kwake yeye, afu mwingine atakapovika atadhibiti kwake, na mwingine atakaye atazika tena, atadhibiti hivyo hivyo, mwisho wa siku hii kero itaisha. Kwa namna nzuri ya kudhibiti hili swala ni kuendelea kudhibiti kuweka kifusi. Atakayeona na kirekwa na yake kifusi. Huoni kama ni hatari sana? Na kwa sababu sasa hivi magonjwa yako mengi sana, kipindupindu kimeshaanza tayari, vyombo vyote vya habari vinatangaza kuhusiana na kujikinga na hilo swala. Huoni kama ni hatari sana? Maji yakishatuama pia tunaleta mbu, mbu anatuletea malaria ni kweli ni hatari, lakini sasa hatuwezi kudhibiti, kwa sababu kila mmoja unayemwambia kwamba adhibiti kwake mtu hawezi kudhibiti. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huyu akidhibiti, yatapojaa sehemu nyingine na mwingine atadhibiti, mwisho wa siku hii kero inaishia. Wewe unafahamu haya maji yanatokea wapi? Vyanzo vikuu vya haya maji kushuka huku ni nini? Kuna ni chemchemu na kuna maji ambayo yanatoka kwenye makaro ya, ma ya choo chemchem na maji ambayo yanatoka kwenye kare ya choo. Huoni kama ni hatari mjumbe, na ili unataka kulidhibiti vipi? Ndio hivyo watu waendelee kuweka vifusi Hapana, niliwaambia kwamba siku ya Jumatatu tunaweza kuitisha hapa tuanze kuweka ukarabati fulani hapa e. Ukarabati wa namna gani ambao mnataka kuweka ili uh, tuzuie hii kero? Tuweke kama tunaweza tukaweka kama michanga tukadhibiti pale ambapo panapotoka maji, waeke hata kama ni simenti, ili maji asije akatoka tena kuja nje e zoezi hilo litachukua muda gani? Sasa labda unatuahidi, ili na wao pia wakae na amani, wajue kabisa siku fulani tunarekebisha hapa na haya maji yanakuwa hayapo tena. Unatuahidi nini mjumbe? Hapo hiyo ni changamoto. Umetuambia Jumatatu, tunataka ahadi ili tuone ili swala limeisha kabisa, ndo lengo kubwa la kuwepo hapa mm, hapo. Mm, naomba mpaka wiki ikiisha, mpaka Jumatatu ijayo mkija, hii hali itakuwa imeshaisha. Vipi kama kuna mtu ataumwa kipindupindu leo? haitaweza. Tuna watoto ambao wanatembea eneo hili, na huyu dada amelalamika kwamba mtoto wake huwa anaenda kabisa ananawa yale maji. Mungu atamlinda, Mungu atamlinda eh. Okay, tumefanya mazungumzo na mjumbe bwana wa eneo hili. Amezungumza, anakwambia chanzo kikubwa cha haya maji ni chemchem, lakini pia ni chemba za vyoo na wale wengine wametuambia kwamba maji haya yanatokana na watu kufua, kumwaga maji, kuosha vyombo, kumwaga maji, shughuli zote ambazo zinatumia maji watu wanamwaga maji kupitia mageti huku kwa nje, maji yanashuka mpaka chini, lakini kuna maji mengine yako kule mbele. Hapa katikati ni kukavu, kule mbele kidogo kuna maji mengi mno. Je, kule nako unatuahidi nini mjumbe, au kule sio eneo lako? ni eneo langu pia. Mhm, unatuahidi nini sasa? Yao ni kazi ni hiyo hiyo moja tu. Kwa mpaka wiki ijayo tukirudi tena zoezi limeisha. Eh, au ni maji pia nao wanaumwaga mwaga tu. Mjumbe ana mikakati mikubwa sana kuhusiana na hili eneo. Hii ni Stein TV, mimi naitwa Kate. Thanks so much behind the camera Rico Raji Classic. Sikuja kuangalia utani kwetu.